Oregon. smo planirali da idemo, vetar nam nije baš najidealniji. Ali dobro, na planu. I voda? Kako nam je tamo dobar? Pa, duva. Odande ka selo znači gdje god idemo od sela, dobar nam je. ukos, mislim da ono, volim Opet nam duva malo ukosa. Bro, on duva kad tamo, nama, nama je loš kad duva ova. Idemo od ispod, ok, ne, ne, gore nam je loš. Tako ipak ćemo ići na teren na koji smo zamislili. Pa ćemo vidjeti. Danas inače lovimo srneći divljači. onda jako bitan pošto lovimo u Vojvođanskoj rebrajnoj ravnici. Tu srećemo objak. Koliko je brzo idu u nevjerovatno. I u ogled 8 puta 56. Ti već mi lovi vatera ono, ono danas. da danas lovimo sad. Sa lepotom. Sa lepotom? S kipom. 7 puta 65 R i Noblex 2 do 12.50. Zrno je Fox, 130 grejna S ovim trebalo da imamo pucanje u meso do 250 metara. Imamo njivu pšenice koja je zapadlužena i sve proseke, pošto je vetar duva. A tamo ćemo do drvoreda iz Vrvarda imamo žita. Da ćemo ga pratiti u prosjeku, u prosjeku da ćemo nešto naći napolje, ako ne vraćamo se posle nazad, da pa ćemo otići na drugi kraj. 360 é metara. Čak u Čekličku možda dođeš na 200 metara. Прежда на друга страна. Супер, това ще сме дигли от Мистер, ние ще ставам перед там, супер, Чого члени розстріляну жопу? Natomiast na miejscu nie zbiegało to za płucem. Boję, że nie zbura. Danas neko novo iskustvo. 7.65 <laughs> R Fox Upucana je puška, tako da to je najbitnije. Ono ćete da na dva puta, ćemo teško pucati u ovoj našoj prelepoj ravnici. Nema veze. Ali lagano. malo okolo, pošto nam je vetar kad tamo dole. Ali sve naše što nas zanima je tu strana smo srpno. To je dobar znak. Da. Znači što se kreću. Sad ćemo da nađemo gde su. Tačno, ajmo do ovog špuna, pa ćemo. su, sad idemo lagano ka njima. Imamo dobar vetar, dobar zaklon. E. Sad vidit ćemo. Naravno, zeznule su nas, ali idemo dalje. Христос. pokušaj uspio, Idemo dalje. spirša lagano u ovoj sjelnoj ravnici. Nisu li znali da smo tu. Nakon pucanja su kod ono prošle na 30 metara. Daljina 180 metara, tako da nije bilo blizu, ali Fox municija i pala je na mestu. Idemo sad do njega. potrošenosti zuba ja bih rekao da ima sigurno 8 ili 9 godina. Tako da pravo grlo za izvaditi. Pogodak malo više napred, što ćemo vidjeti kad otvorimo. Ja sam pucao malo iza plećke, ali ipak nije, nije bilo blizu. 100, 190 metara. Nije mala daljina, ali štapovi su nam pomogli izuzetno. Mislim da bez poda nema šanse na ovoj daljini stojeći da bi pucao. Sad idemo da je obradimo i nastavljamo ujutro. E sad je vrijeme da je oderemo od nožava Falk Niven F1X. zanimaju me sačuju koje testiram. otvorili smo grudni koš, nema apsolutno nikakvih oštećenja.